ඔන්න අදත් ඕලව සාධරයෙන් පිළිගන්නවා ඉමස්න ඩොට්ටල්ගේ YouTube චැනල වෙටින් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝ එකකට හරි එනම් අපියම් වීඩියකට මල්ලි ඉටකදා ඉතින් ඔයාලා මෙච්චර කාලයක් මාත් එක්ක වීඩියෝ එඩිට් කළේ එඩබි ප්‍රිමිය ප්‍රෝ කියන සොෆ්ටයකෙන් ඔයාල නොදන්න වුණට එඩබි ප්‍රිමිය කියන්නේ සල්ලි ගෙවීමක් සිදුගල්ල පමණක් එඩිට් කරන්න පුළුවන් එවන්තන් ගන්න පුළුවන් සොෆ්ටය එක ඉති නොවාදැන් හිතන ඇති ඒනගන් මෙච්චර කාලයක් එඩබි ප්‍රිමිය ප්‍රෝ සොෆ්ටය එක යස් කරේ කිසිම ගැවීමක් සිදු නොකරන කියලා ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ එඩබි ප්‍රිමිය සොෆ්ටය එක ක්‍රැක් පෝෂණ එකක් හරි මොකද මේ ක්‍රැක් වර්ෂණ එකක් කියලා කියන්න ඕනම ඔරිජිනල් සොෆ්ටය එකක් වෙනුවට ක්‍රැක් වර්ෂණ එකක් තියෙනවා ක්‍රක් සොෆ්ටයා යස් කරද්දි අපේ පිසියකට නැතම් ලැප් එකට හානි සිදුවෙනවා හරි මොනවද මේ ක්‍රක් සොෆ්ටවලින් අපේ පිසියකට සිදුවන හානි පලවෙනික අපේ පිසියකට වෛර සැතුළවීම දෙවනීක අපේ පිසිය එක ස්ලෝවීම හරි දැන්නවාට හිතන ඇති ඒකට මොකක්ද කරන්න ඕනි කියලා මම කියන්නම් කරන්න ඕනද යන්න Google එකට කියලා සර්ච් කරන්න ෆ්‍රී වීඩියෝ ඩිටස් කියලා ඕලට මේ විදියට ගොඩක් සෝෆ්ටයාස් බලාගන්න පුළුවන් පලවැනි එඩිට එක ඩාවිංචි රිසොල් දෙවැනි එඩිට එක කෙඩෙන් ලයිව් තුන්ගනි එක Windows ෆ්‍රී වීඩියෝ එඩිට හතරවැනි එක ඕපන්ෂෝට් පස්සනක තමයි VSDC ෆ්‍රී වීඩියෝ එඩිට එක හරි දැන්වාට තේරණ ඇති මොකටද මේ එන්න හදන්න කියලා ඔවු මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මමවාට කියා දෙනවා VSDC ෆ්‍රී එඩිටර් කියන වීඩියෝ එඩිට එක නිවරදිව ඩවලෝන් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කොහොමද කියලා එනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්ුවමු ඔයාලා තාමන් මගේ YouTube චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තං මේ දැන්මම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන බෙල් නොටිෆිකේෂන් එකත් ඕල් කරගන්න මේ වීඩියෝ එකට ලයි කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලගේ යාලුවන්ටත් ෂයා කරන්න අමතක කරන්න එපා එහෙනම් අදත් අමගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතිච ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්